Всем привет, с вами канал Смайла Волк. Сегодня мы хотим вас научить, как делать фотографии красивыми и эффектными. Для этого заходим на itmonocade.com, которая внизу в описании. Теперь нажимаем Edit photo. Э, выбираем другие фотографии, например, э, сейчас, ну вот это. Теперь, тут мы можем обрезать, выбираем, например, сейчас, я хочу, например, вот, вот так. Нажимаем Equal. Э, вот теперь можем мы добавить эффект. Например, сюда. Ну, вот тут мы уже добавляем. такое, так, нажимаем Apple. Можем э, мы добавлять вот так и эффекты. Теперь мы можем тут делать вот э, такие эффекты. Вот где короны, э, это вы не сможете сделать. Например, вот такой. Нажал Apple. Вы можете сами делать свои. Тут э, есть вот такие макияжи. И вот это, да, Apple. Вы тут можете добавлять тексты. Вот, например, этот текст нажимаем. И пишем то, что хотим, например. Вот грамм свет, семь. Нажимаем вот сюда. Вот, теперь можно передвинуть. Вот так. Теперь нажимаем save. Э, save фото. А обычный и нажимаем на плюс и сохранить. Нажимаем yes, сохранить. И вот. Это я сейчас удалю. Вот то, что мы сделали. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь. С вами был канал Smile World. Всем пока, до следующих видеоуроков.